Sper să nu vă creeper. E, creeper! Hai, nu mi-e frică, op, op, op, op, op. Hai, mi-e somnică, hop, hop, hop, hop, hop. Nici nu merită să-l omor pe ăsta. tuturor și bine v-am regăsit oameni buni la un nou episod. Uh, uh, da, de data aceasta jucăm Minecraft și avem facecam, adică pip. Și suntem în Minecraft cu skinul abia făcut pentru că chestii poc și poc și trebuie să-mi dau cameruța pentru că na, durează. Și astăzi vreau să-mi fac piscină și dacă ar fi un restaurant. Merge și first person. Avem o brățară de haur acolo. Ok, deci astăzi vreau să-mi fac o piscină și un magazin, după cum v-am mai spus. Și mergem puțin pentru... O... Adică mergem așa puțin. scuzați. Ok, și ne vedem în colț. Am încercat să-mi fac câteva chestiuțe ca pe ăsta, ca pe telefon, ca pe calculator, pardon. Dar n-a mers. Ei, ce face scheletul ăla acolo? Și ce mare sunt. mă zici că sunt gigant? What the fuck? Da, nu ești gigant. Ok. Uh, aici unde sunt acum pe Minecraft, ce s-ar putea să-mi fac uh, piscina sau uh, restaurantul. Da, eu aș vrea un magazin, practic. Avem nevoie de gles pentru magazin și... Mm, da, stai să mă gândesc. De gles și de chestii din lea, nu mai știu acum. Stai bă că ăsta dă în mine. A dat în mine. Ok. Uh, să mergem uh, în baza secretă. Uh, da. Și să vedem. Stai. Că nu știu cum se numesc astea, dar știu că se fac din stick. Adică avem aici sus, luăm stick-ul și um, ne uităm. Stai, cum era? A, chestiuța asta. A, e ușor de făcut. Item frame. Și, da, e ușor de făcut. Cred că pot să fac, nu? Oho, pot. Ok. Uh, o să facem puțin mai târziu, de Uh, dar până atunci avem nevoie de, de gles. Adică geam. Da, nu am uh, n-am lopățică, dar uh, am mână. Asta e foarte bine. Și vreau să vă arăt chestiuța asta care am făcut-o într-un n-am făcut-o într-un episod și chestiuța asta care am făcut-o singur. Și ce îmi place la chestiuța asta este 1 ai o intrare secretă la un club secret, hai că club secret dacă e, și poți să ieși uh, fără să intre o vreun mob, vreau vreun zombie, pe acolo. Hei, ce s-a întâmplat? Mamă, ce m-am speriat. Ok, deci uh, n-aș vrea să iau nisipul de aici, că poate mai am nevoie așa urgent, rapid, vreodată, în viață. Hai să luăm de aici. Nisip pentru Glass. Ah. Ok. Și sper să vă placă acest episod. Uh, chiar încerc să fac content de, mal- de calitate, de mai multă calitate. Și da, 18 bucăți, să ne... să mă gândesc. Vreau să fac o ladă, dacă nu v-ați prins. Ladă frigorifică. Și să pun, uh, de exemplu, pâine, carne. Dar să mă gândesc. Să mă gândesc așa puțin. Un bloc și... Da, se aude scaunul, să nu vă gândiți la ceva. Ok, luăm puțin dirt să astup, astupăm. Și da, eu mă aud și aud tot ce se întâmplă. Chiar dacă I am on phone. Să stupăm aici ca să nu lăsăm așa. Și ce mai vreau să vă arăt așa puțin este ce broască țistoasă? <laughs> Uh, este chestia aia de sus, uitați, acolo. Vă arăt în câteva momente. 22 de glass. nu știu dacă mai am glass, nu cred de gemulețe. Da, cu o lopată s-ar fi mișcat mult mai repede. Deși nu se mișcă greu, mă, ce mă sper. Da, da, se putea și mai bine. Da, să vorbesc mai tare. Da. Nu greu. Uitați-vă acolo în colț la omulețul meu. Așa. Uh, să vă uitați, uitați, să vă uitați. Așa. Deci ă, aici sunt scări și aici vine <coughs> Hai. Mă, ce enervant e când fac așa. Așa. Ă, aici este un fel de bucătărie de vară și nu știu, dar îmi place cum am aranjat. Asta ar fi trebuit să fie un episod, numai că nu mi-a ieșit și da, ei, după aproximativ 0,01 secunde pentru voi am revenit. Și pentru mine pentru aproximativ un minut. Și sper să fie tot ok. Și cred că acest episod o să-mi iese. Am zis bine. S-a întunecat, aici e frumos, am uh, îngrădit cu chestii din nether și hai să ne culcăm. Perfect. Perfect. Perfect. Ok. Uh, acum este zi. Avem 34 de bucăți, exact cum v-am lăsat. Poate acel uh, om face trade. Ar fi fain. Ce afacere. Mm, ce faci, măi? Nici nu merită să-l omor pe ăsta. A traumatizat pe viață. Doa, Mă, dar numai trade-uri de... Bine, totuși era ok la o nestemată. Și da, uh, în acest episod vreau totuși să vă arăt cum o să mut. Și totuși n-ar fi bine, nu? Că pot să sar o vulpe la ele, dar ele se pot. O să mai fac și pe survival, numai că vreau să vă arăt asta. Oricum, am avut nisip... Cum? Îl pun aici pentru că, uh, până la urmă, why not? Prima dată. Și a doua oară, uh, să mai folosesc și ăsta. L-am făcut. Uh, și, până facem noi aia, mă duc să iau materiale pentru piscină. Și da, Chiar nu am idee, serios. Hmm. Să decorez așa frumos ar putea fi și cu lână. Dar n-am mai atât de multe. Trebuie să mă mai uit. aici? Hmm. Hmm. Stai, păi, ce pot face din pene? Atât? Trebuia să pot face Bloc <laughs> sau asta ce pot face din string? Să vedem. Uuu, multicele. Pot să fac asta? Perfect! Că nu știam eu ce să fac cu string. Și chestia asta painting. E, eh, N-am nevoie de așa ceva. Uh, putem face în albastră, că totuși iubesc albastru și iubesc și turcoazul. Asta e un fel de turcoaz, dar nu știu de cu negru nu cred. Chiar nu are. Ok. Să îmi fac o, o chestie de asta, cum se numește. Hmm. Încerc cum fac o intrare. Să fac chestie de asta, cum se numește, lopată. Așa, îmi fac de stone cam prea mult. Ok, crop. Da, merge așa. Și sper să nu se fi întunecat. Na, da, n-avea când. N-avea, uite că deja se întunecă. Și cred că aici o să fac piscina și... sau nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. O să fac ceva de genul până pe aici. Și uite, aici o fac piscina. Menu. Ok, uh, să vorbesc mai tare. One și brațul, fac uh, conturul acum prima dată, așa, frumos. Da, chiar dacă ar trebui să o fac pe pauză, dar it's ok. Nu vă prea ok, pentru că acum am telefonul mai la depărtare. Aici ne facem noi piscina și cred că... Da, se mai întâmplă asta când uh, bubuie ceva, eu astup doar pe, pe partea din față, adică eu nu astup complet. Perfect. Avem... Mamă, să știi că e chiar mare piscina. Și în curând o să vină și Ito, să știți. <coughs> Stai, mă... Hii, tu de unde ai apărut? Toată fac. de unde? Stai că îi dau cu lopata, că și asta dă 3 de mie sau că dă. Am făcut chestiile astea, le urăsc, asta e. Uh, hmm. Oricum o să mai dau eu pe pauză ca să mai fac puțin. Și chiar e mare. Da, ce vreau să vă spun este că mai vine și Ito. Au, eu uite că la fix am făcut. Vezi mă cum mă gândesc eu la toate. Uh, o să vină și tu aici, pe serie practic serie. Da, serie. Și o să fie foarte distractiv, sper să fie. Și sper că da, adică cred că da. Da, de ce n-ar fi? Pentru că e Ito și el nu prea e distractiv. Eh, n-am nimic. Ok, dăm așa, nu mai contește. Și... Opa, opa, mai avem nevoie și de pickaxe. Deci uh, o să termin puțin. Deci stai să ne gândim așa. 7.43 cu 7.43, 14 minute și n-am făcut nimic. Ok, după ce termin de săpat uh, această, cum se numește, piscină, o să revenim. Da, uh, am revenit uh, la voi tot o minisecundă, la mine o oră jumătate. <clears throat> pentru a face toate chestiuțele astea. Ah, lol, uite trei zombie. Lol. Așa, am făcut această beautiful country, hmm. această beautiful piscină și vreau pe lângă, one second, one second, să mă las mai așa, să văd mai ok, sau nu, lasă, ok. Vreau să uh, <clears throat> grădesc frumos pe lângă să grădinăresc. Pa. E mormântare. Și yes of Uh, îngrădesc cu chestia asta, cum se numește? Sugarcane, așa. Da, că uitasem. Și da, nu uitați să lăsați un like. Da. Deci, uh, facem așa frumos pe lângă. Și o să omorăm zombii ăștia, că nu ce faci pe aici. Ok, momentan nu punem două pentru că... Nu punem două pentru că avem nevoie. Da, că nu m-am mai, nu m-am mai concentrat. La început, hai să punem uh, peste tot. Chiar dacă nu există dincolo apă și sper să nu mă lovească zombilii ăștia. 8. Perfect. 3. 3. Very, tiri, tiri, tiri. Așa, și mi-am lăsat găleata, că altfel... Da. Deci hai să vă spun ceva. Uh, nu știu unde mi-a fost găleata și... Da. E, e top nu știu unde mi-a fost găleata, a trebuit să craftez alta și na, a trebuit să mă duc să fac rost de iron, eu n-am aveam nici măcar unul. <clears throat> și da, ok. Uh, să luăm apă și să punem aici. Și să punem asta. Aici vreau să fac cel mai mare. Perfect, nu? Yes, it's perfect. Uh, da, și acum luăm apă de, de aici și punem așa frumos. Și o să atacăm și ea, dar momentan chiar nu mă deranjează cu ceva. Adică nu mă deranjează cu nimic ei pe mine. Da. Se întâmplă ceva? Nu, nu. <clears throat> și în uh, câteva momente, în momente scurte ale vieții, o să mă apuc să fac magazinul pentru că, na, trebuie. Și da. Ok, deci punem apa aici, trei zombili. Ce fac mă zombilii aici? <clears throat> mă, n-ai ceva. Și da, aici o să-mi fac magazinul. Uh, cu chestiile pe care le am în uh, inventar. Și da, stai, cred că mai pun și glasul ăsta, dar chiar habar nu am unde. Cred că să-l pun așa pe margine. Ne. Ne, ne, ne, ne, nu, nu, nu. Și aici o să fie intrarea, practic. Apeși butonul, intri, perfect. Da, cred că aici o pun, uite așa, ca să poți intra. Eu o sta să fac mai mare, că nu-mi place să Păi, lol. <clears throat> ok. Perfect. Uf, doamne. Ok, deci... Uh, facem intrarea din uh, sticluță. Dar restul nu o să fac din sticlă. Avem dirt? Nu avem. Sau avem... Se pare că avem. Ok. Și facem așa. Da, mai îmi trebuie unul. One the Dirt. Mamă, cum trece timpul deja, 4 minutele. Hai să mă grăbesc. Fac așa. Ia știi ceva? Fac așa, direct. Chiar dacă e cam risipă, deja. Risipă de geam, băi, LOL, nu! What the fuck, săracul geam. Putea să fie un geam bun l-a mirosit. L-am e fucking mirosit. <clears throat> Oricum, facem așa puțin și să vă arăt. Deci, up, mamă ce m-am speriat de ăla. Apeși butonul, intri și puf, sari. Ei, vede, vedeți băieți că sunteți la mine în jacuzzi. Jacuzzi. Da, sincer pot să fac jacuzzi, dar nu. Ok, Uh, hmm, de început o să fac cu chestiuța asta și cu geamuri. Deci, uh, cred că aici o să fie, o să fie intrarea. Yes, yes, yes. Nu prea știu. Sincer, nu prea știu. Nu știu dacă mă înțelegeți voi pe mine. Ok, Așa, găleata ar fi trebuit să o las, dar asta e. O să mai craftez chestii. <clears throat> Și da, am dat din greșeală aici. Sol. Ok. Deci, so I want. Deci dau, încep așa, probabil. It's ok? Eh, it's ok. Aici nu... Mm. Nasol. Nasol când faci chestia asta. Foarte, foarte nasol. Știi? Sincer să fiu, chiar nu vreau un magazinul prea mare. Și zombilii care... Wow, care nu mă bat. Ce dacă vreau să zic că mă bat. Dar nici nu s-a uitat la mine. Ei, care-i treaba cu ei? Mă, n-ai văzut așa ceva. <clears throat> Oricum, punem găleata la loc și nu știu, vedem noi ce facem. Oricum, cred că o să mai fac și pe survival. Adică, sigur o să mai fac și pe survival, dar așa, să mai găsim... Bine, mai fac o chestiuța asta. Și da, da, vroiam să zic chestia asta, să fac. Uh, mă duc să iau lemn alb că nu vreau să fac tot cu lemn negru pentru că am făcut uh, ferma cu lemn negru și vreau cu lemn alb. Of, doamne, o să mă prindă uh, seara. E nasol. N-ai văzut așa ceva cu mine. Ok. Uh, <clears throat> să luăm uh, lemnuțul. Și ce mai era? 6 bucăți cred că mi-ajung. Sper să nu vă creeper că fac atac de inimă. E, Creeper! Creeper, Creeper! Creeper! Sper că nu mă fi văzut, că altfel o să-mi distrugă tortul. Că nu mă bag nici din prima așa. nu prea pot. Hai lol, what the fuck, că mi-e frică. Ok, uh, ne cucăm și astăzi, adică și o să facem ce trebuie făcut. Ok. Facem lemn, lemn alb. Ia uite, 28, dacă e bucata. Eu zic că mi-ajunge, stai. Hai că împart la jumate sau puțin, nu neapărat la jumate. Și fac cu, adică lemnul negru pun la loc și asta Fac puțin, cu lemn uh, normal și lemn alb. Să vedem. Că, na, patru bucăți, merge. Eu îl fac multicolor acum. <laughs> Don. Ah! Ah! Ah! Ce frică mie! <clears throat> Băi, deci mor bă, dar ce naiba, am văzut acolo și de la cu cămile și creeper, dar ce e asta, capcană pentru mobi? Uite, creeperi. Da unde zombie? Ai venit la mine. Mine șuldingul, mine șul... Hai că la noapte se care ei. <clears throat> ok, deci am făcut chestiuțele astea. Chestiuțele... Oh, frate, mena! Da, oile la porci și porci la oi și uitați-vă câte uh, găinuțe am. Și chiar la final de videoclip 100% o să le mut. Și frate, am atâtea ouă. Wow, apropo de ouă, trebuie să uh, vând și ouă la supermarket. Uitați-vă câte stecuri. Here I am, here I am. Anțuche. Ai, că ce să tot pe cine. No! Ai erau două, una în alta. Să nu uite pe aici, nici nu se pot mișca. Să vede. Hmm. Normal, acolo unde v-am arătat că trebuia să, trebuie să, vă, să mut găinile, normal acolo, er, acolo erau uh, uh, oile numai că n-au, tot mureau, săreau mobil gardul la ele. Noaptea pe ful. A! Ah! unde scripării? Oh my god! <clears throat> Au fugit! LOL! E frică! Dacă mă bubuie! Dacă mă bubuie, spuneți-mi voi mie. Trebuie să vă ajut pe ăsta să se deplaseze din apa mea. Hai, dați vă Atât asta trebuie să mă skype. Mai skypat? Mă, tu mai skypat? Hai, skype-mă, skype-mă. A, ah, și asta m-a skypat. Hai, villager, că te-am ajutat. Da, farfurie. Farfurie! Bă, dar tu ce nesimți? Hai, marș, marș! La mine să nu mai vii. Ok, domn, te cu șapte, așa. Deci, uh, facem magazinul în uh, minute rapide. Ia uite. Groai. Groai. Ok, deci ăsta îl pun pe aici, pe spate. Magazinul o să fie mic și s-ar putea să vi-l arăt în episodul viitor sau să uit și să nu vi-l arăt. Adică, de exemplu, nu o să vă fac... Uitați, acesta este magazin, magazinul. O să vă fac doar uh, salutări tuturor, etc, etc, etc. Risipă, mă, risipă. Și un Și acum iar vin mobi Că se întunică. Se întunică. Stai, dacă nu se nasc mobi practic nu se bagă în apa mea. Atunci hai să repede să mă culc. Bună logică, nu-i așa? Hai, nu mi-e frică, op, op, op, op, op. Hai, mi-e somnică, hop, hop, hop, hop, hop. Hai, nu mi-e frică. One second. Așa. Ok? Um, punem lână pe lângă. Sau nu știu pe unde, nu știu. Hai, <clears throat> e so mică, pop, pop, pop. Hai, un pic frică, op, op, op, op, op. Hai, mi-e somnică, op, op. Bă, sincer, chiar arată bine arată very good. Hey, mother. Wow, chiar arată și magazinul ok. Și totuși e înăltuț. Păi, o să vină pe undeva pe aici scaunul. Și probabil că aici, deci îl pun deja. Mai, nu, facem risipă, what the fuck? Adică fac. Risipă. Nu, Hai, lasă ați, încep, ați, ați înțe, înțeles voi. You, you understand. No, I don't understand. Păi și da. Chiar am încercat mai spuneți voi ce puteți. Ok. Uh, Chiar am încercat să fac și piscina și magazinul, numai că nu vreau să fie episodul prea lung, probabil 7 7 așa, 6 cu 1 7, deci de 28 de minute s-ar putea să fie uh, episodul când o să-l postez. Uh, ce laf! Bă, da... Da, nu mai e ok, it's very good. Și uitați, ca să nu ziceți că am lăsat necompletat, aici o să vină scaunul, aici fereastra și aici o să vând. Da, și am chestia aia în mână, că habar nu am cum să mi-o dau jos. Și s-ar putea să nu mai am skin-ul ăsta data viitoare. Ok, stau pe scaun, sper să vă placă. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați... Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like uh, subscribe la final de episod. Așa. Nu uitați să lăsați uh, un like, un subscribe și cl clonțapelul și copățelul și că... Era să de ceva. Ok? Sper să vă placă acest tip de content și să vă placă că am încercat să-l fac de calitate să se știe. Ok. Uh, eu, Antonio. Eu am fost Antonio. Mă găsiți la I'm Antonio pe YouTube. Ok,